तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा चले जी आज की वीडियो करते हैं जी शुरू दोस्तों माशाल्लाह बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिनके मिलियंस में व्यूज़ भी होते हैं सब्सक्राइबर्स भी होते हैं तो वो लोग रिसर्च नहीं करते और माशाल्लाह हमारे जो यूट्यूब फैमिलीज़ हैं जो लोग देखने वाले हैं वो भी इनके मिलियन सब्सक्राइबर्स की वजह से जो इनकी वीडियोस को देख के अपने चैनल्स के ऊपर वो चीज़ें अप्लाई करते हैं और जब आपका चैनल मोनेटाइज होने के करीब आता है जब आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं आपकी सारी वीडियोस जो होती हैं वो वायलेशंस के ख़िलाफ़ होती हैं उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये होती हैं कि आप आपने भी कोई सर्च नहीं की होती और जो माशाल्लाह यूट्यूबर्स हैं जो उन्होंने भी कोई रिसर्च नहीं की होती और वीडियोज़ बना लेते हैं तो बाद में फिर इस तरह के प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ते हैं ठीक है जी आप अपनी वीडियो के अंदर कोई भी अगर आप एक सेकंड का दो सेकंड का तीन सेकंड का कोई भी क्लिप ऐड करते हैं वो चलता है वो आपकी वीडियो की सिचुएशन इस तरह की होती है कि आप उसमें ऐड करते हैं पूरी एक स्टोरी क्रिएट करते हैं तो उसमें कोई इशू नहीं आता लेकिन अगर आप अपनी वीडियो में पाँच मिनट का दस मिनट का मूवी का क्लिप डाल देंगे तो वो वॉयलेशन है देखेंगे एक चीज़ आपने शूट ही नहीं की आपने अपने कैमरे से जो चीज़ शूट की है उसको आप एडिट करें उसके अंदर जो भी आप तब्दीली करें वो वैलिड है एक चीज़ आपने शूट ही नहीं की जो एक आपके पास उसका राइट ही नहीं है तो जिस इंसान के पास उसका राइट होगा जिस कंपनी के पास उसका राइट होगा तो वो उस चीज़ को ऐड कर सकती है अपनी वीडियोस के अंदर तो आप मूवीज़ क्लिप नहीं ऐड कर सकते थोड़ा बहुत चलता है लेकिन इससे ज़्यादा नहीं आप कर सकते अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली जब आपका चैनल मोनिटाइज आप करने के लिए अप्लाई करेंगे तो वो वायलेशंस के ख़िलाफ़ होंगी सारी वीडियोस तो वो आपको डिलीट करनी पड़ेंगी और आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी तो मैं आपको यही सुजेस्ट करूँगा कि आप अपनी वीडियोस को जो आप खुद शूट करें वही यूट्यूब के ऊपर अपलोड कीजिए अगर आप मूवी क्लिप अपलोड करेंगे तो वो डेफिनेटली आपके लिए कोई फ़ायदा नहीं है वो आपको नुकसान करेगी आपको स्ट्राइक आ जाएगी आपको क्लेम्स आएंगे फिर आपके लिए ये बाद में मसला बनेगा तो आप किसी भी यूट्यूबर की अगर आप वीडियो देखते हैं तो सबसे पहले उसको आपने हंड्रेड परसेंट उसके ऊपर यकीन नहीं कर लेना आपने दो तीन और वीडियोस देखें उसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च करें आया कि ये बात ठीक भी कर रहा है ऐसी कोई यूट्यूब की पॉलिसी है या यूट्यूब की पॉलिसी देखने के लिए आप सार, सारी यूट्यूब की पॉलिसीज़ पढ़ लें जो कि यूट्यूब के अंदर आपको मिल जाएंगी गूगल के अंदर आपको मिल जाएंगी तो वीडियो क्लिप बिल्कुल भी आप अपनी वीडियो में ऐड नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास ये अथॉरिटी ही नहीं है तो पाकिस्तान के अंदर किसी भी जगह आप कंप्लीट मूवी या दस दस पाँच पाँच मिनट के क्लिप अपनी मूवी में नहीं ऐड कर सकते एक हाँ अगर कोई बंदा आप आपका ये भी क्वेश्चन होगा कि बहुत सारे लोग पिक्चर्स लगा रहे होते हैं पीछे से बैकग्राउंड स्टोरी कर रहे होते हैं थोड़ा सा उनमें तो ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं देखें एक बंदे ने पिक्चर्स को ज़रा अच्छे तरीके से एडिट किया है पिक्चर्स की मैं बात कर रहा हूँ और स्टोरीज़ को ज़रा एडिट किया उसने एक पूरी वीडियो की एक स्टोरी बनाई है उसकी वॉइस अपनी है तो वॉइस अपनी है उसकी रिकॉर्डिंग अपनी है सब कुछ अपना है सिर्फ जस्ट उसने वो पिक्चर्स को एडिट करके एक स्टोरी क्रिएट की है वो एक और चीज़ होती है उसमें यूट्यूब आपको नहीं करेगा उम्मीद है कि उसमें आपको कॉपीराइट आने के चांसेस नहीं हैं लेकिन एक वीडियो भी आपकी नहीं है उसके अंदर वॉइस आपकी नहीं है तो उस पर आपको डेफिनेटली कॉपी स्ट्राइक ज़रूर आएगी तो इस वजह से आपने अपनी वीडियोस के अंदर अगर कोई भी फ़नी क्लिप डालना है तो दो सेकंड का तीन सेकंड का डाल सकते हैं इससे ज़्यादा आप नहीं डाल सकते या फ्री बैकग्राउंड म्यूज़िक आप डाल सकते हैं जो कि आपको बहुत सारी जो यूट्यूब के अंदर कुछ चैनल्स हैं जैसे कि एन चैनल है या फ्री नो कॉपीराइट्स के नाम से जो आपको बैकग्राउंड म्यूज़िक मिलते हैं वो आप ऐड कर सकते हैं इसके अलावा कोई भी आप म्यूज़िक ऐड करेंगे तो आपको फोन स्ट्राइक आ जाएगी समटाइम मुझे भी कई आई हैं लेकिन मैंने दोबारा अप्लाई किया क्योंकि मैंने फ्री में लिए हुए थे वो मैंने ऑलरेडी देखे हुए थे अप्लाई किया है तो वो ठीक हो गया मेरा स्ट्राइक ख़त्म हो गई क्लेम था कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं थी बेसिकली वो क्लेम था तो आप भी इस चीज़ों से कोशिश करें अगर आप नए यूट्यूबर्स हैं यूट्यूब के अंदर आए हैं तो आप इस तरह की चीज़ों से दूर रहें आप अपने कंटेंट के ऊपर फोकस करें आप अपना यूनिक कंटेंट बनाएं आपका कंटेंट अच्छा होगा उसके अंदर जान होगी तो इन आपको किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी वीडियो क्लिप मूवीज़ क्लिप आप बिल्कुल मत डालें आप अपने चैनल को इन चीज़ों से दूर रखें इस तरह आपको बहुत सारी चीज़ों से निजात मिल जाएगी आप बहुत सारे प्रॉब्लम से दूर हो जाएंगे तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी जो आज की वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अपने दूसरे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी ज़रूर शेयर किया करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो तो इसी के साथ ज़ुबैर शाह को दीजिए इजाज़त अपना बहुत सारा ख्याल रखें नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे तब तक के लिए अल्लाह हाफ़ पाकिस्तान जिंदाबाद